Good morning, Mr. Lynch, Mr. and Master Lynch. It's uh, September 24, 2021, and if he can believe it. It's a Friday once again. It's a Friday once again. Here in Naples 79 Fahrenheit, around 26 Celsius. Eh, questo significa una giornata mite, mite, mite, mite. Veramente una bellissima atmosfera, un bellissimo tempo, un buon sole. Oggi eh, non pensavo a nulla in particolare, forse solo alla nostra, alla mia, alla sua, tra virgolette, serie musicale, sulla sua frase cult, It's a Friday Once Again. Eh, per il prossimo episodio eh, invito il pubblico a, a, cliccare il link in descrizione qualora volesse vederlo, io lo caricherò più tardi. Eh, detto questo, anyway... as see, seemed out the window we have those beautiful, beautiful blue skies. Blue skies and golden, golden sunshine all along the way. E io credo che uh, lo avremo anche domani, nei prossimi giorni, ma può sempre valere tutto, per cui staremo a vedere. As always, we'll see. So, from the mythical window, with the colored curtains, and its green shooter not visible today, there's it's beautiful colored curtains today behind me so and finally from my mythical keyboard have a great day him and everyone too